se potessi riportare in pista un campione del passato della Formula 1, chi ti piacerebbe sfidare, sapendo che potresti anche uscire sconfitto magari dal duello? Beh, penso abbiamo sempre dei nomi molto eh, importanti nella storia di, della Formula 1 che si parla molto spesso, grandi campioni, Niki Lauda, Ayrton Senna, eh, Prost, eh, quella gente lì che ha corso in passato e che, che abbiamo cresciuto quando eravamo bambini con loro che vincevano le gare eh, se potresti eh, faresti un duello con loro, con, con, anche con quelle macchine che, che, giocavamo quando eravamo bambini e loro erano i nostri, i nostri idoli, sicuramente è una, è una cosa che a tutti piacerebbe. Qual è stato il compagno di squadra più forte che hai avuto? È una domanda difficile, tutti sono, sono diversi, tutti avevano punto, qualche punto forte e qualche punto eh, meno forte, quindi ho avuto difficoltà con tutti loro eh, in quanto a performance. Eh, tutti eh, dovevi dare il massimo perché erano, erano ultra competitivi, mi ricordo Trulli, eh, sicuramente la, la, la capacità di, di qualifica di Trulli è stata la, la più uh, superiore che ho mai, mai, incontrato in tutti i compagni. Ho avuto Fisico, Fisichella con eh, due anni in Renault che abbiamo vinto il campionato del mondo costruttore e lui era uno che, che era sempre lì, eh, in tutte le gare, in tutte le condizioni, un, un pilota molto completo. Ho avuto Massa, eh, Kimi, anche in passato, eh, ragazzi in go car che erano eh, super, quindi non è facile seggere uno, tutti eh, mi, hanno, mi, hanno, aiutato e mi hanno insegnato eh, molte cose in diversi aspetti, ma eh, tutti avevano qualcosa di speciale. Qual è stato invece l'avversario più forte in senso assoluto per te? Ah, l'avversario più forte penso è stato in Formula 1 eh, Michael, con eh, gli anni qui ho arrivo, arri arrivato in Formula 1 nel 2001, lui ha dominato fino al 2005 e lì lui era una, un altro livello, eh, quindi non era facile. Poi ho avuto l'opportunità di correre con lui eh, allo stesso livello per, per, altri, per altri anni e, e lui era uno che, che, sempre faceva qualcosa di speciale, qualcosa di, di, più di quello che ti aspettavi o di più di quello che, che la macchina forse gli permetteva, quindi era sempre da tenere a occhio e sicuramente è stato il più duro. Chi è invece il compagno di squadra che avresti voluto e non hai mai avuto? Uh, questa è una domanda ancora difficile, non, non so, penso che ho avuto i compagni di squadra eh, che toccava in quel momento. Eh, eh sicuramente ho, ho, avuto sempre una, una, buona amicizia con Kubica, dal Gokar, eh, quindi forse lui eh, prima o poi in, in Formula 1 si, si andava insieme in qualche squadra. Eh, però non, non, non, si sa mai perché eravamo in, in strade diverse può esistere l'amicizia tra piloti di Formula 1 o in generale in Formula 1 esiste l'amicizia? Sì, può esistere, però non sicuramente eh, in un modo eh, sincero, in un modo come, come, hai dei amici fuori dalla Formula 1 o dei amici di scuola che conosci da tantissimo tempo. In Formula 1 eh, si crea un'amicizia eh, non forzata, ma un'amicizia che con eh, 300 giorni all'anno insieme alla fine eh, cominci a condividere delle cose non solo eh, professionali, anche, anche, personali e si crea questo, questo rapporto di, di amicizia.